Azañol, ezaguna, eh, orientatzaile ontzako oso pertsona ezaguna, Alba Azañol eta Mariano Rogan. Alba da ikaslan bizkaiako koordinatzailea, eta Mariano eh, ikaslan bizkaia kidea, eta baita ere mundiako behatzeiko zuzendaria. Ah.

beste eh, kolako jatunaldi bat egin genuen betxe, ba, eh, aldaketari handikona ona ez dirago. Ba, pasatuko gara gainetik, eta gero tarte bat egin dugu bai. eta egiteko. Ah, bai. Bueno, ba, gaur egun, e, uste duzunez, e, hogeita zortzik ikastetxe gara, bizkaia, eta hau da, egin eta egin hogeita bat izolazio. Hau gure eskaitzak nahiko potentza e, Bizkaia osoan, vale? E, bai, eta da, bai Bernikan edo bai Bernean, vale? Edo bai aldo Eh, da datu batzu deko, ba, erkidegoko datuak edo eh Bizkaia, edo eh bizkaikoak, vale? Eh, gero ta ikasle gehiago ditzen du, baina ekoko lekuak, gune lasaiago, vale? Bueno, eh, gure eskuntza publikoa da. Ordu, hau da, doakoa. Gure eh, ba, eh bakarrik, horrein eh, dugu dute eh, ze euro eta hogei euro. Eta euro bat eta hogei zentimo, ze da seguru ba, bat. bakarrik, dugu. Berez, eh, doa egin da egin egin egin egin Vale, Kirolenen eh, regimen berezi bat eh, dela, eta horretarako e, beste matrikulo epea dauka, beste, e, bueno, beste, beste eskuntza bat e, dagoela, eta horregatik, ba, ba, diru, no ez dut esango mordoa, baina dirua gastatzen da. Eta horretarako, Eta Ekinkatau, emendik, gero, eh, bueno, ya zileak egitzen dutxar, badata gure bota. Baina, ez teka dau, ekin eh, ere eh, bideoa, non ezaten duen, nola egin matrikula, zenbat bat kostatu, eta informazio osoa, bale? Osa, gotu da zuen. Eta, bueno, ya, zuek izagozen duzuen, zuen, da, ba, gure sistema, gure eskuntza sistema. Eta, zileak esan duen mesala, ba, eh, azten gara, eh, oinatzko, lagu egin eh, erdi maila eh, maila eta erdi eh, maila eta erdi mailatik eh, goi mailara eta noski debeatzetik erdi mailara eta batzilegotik eh, goi mailara Balaki, badako zuela, ba, daukagun anistazuna itxela da, gero eta hautia badela. E, eh, anistazun hori erantzuna emateko sistema hau eskintzen du, esan bezkerik. Osea, oso kognitiboa dena la ba, bide arruta, ba, BBH, batxierako, eta gero, mm, ez hain kognitiboa, baina bai beste em, kompetentzia lantzen dira, ba, da bide ziketan. Da bide ziketan, ba, erdi maila eta goi maila. Beste ez dago. Nik uste dut gauza gehiago gombeako liratekela alandizkak, ah, daukagun gizarte honetan, daukagun alandizkazunari erantzura bat. Bide, edo zein bide, ona da, gero gizarte Eta gure lana da, zenbat eta ikasi, edo zenbat eta biztande, zenbat eta gehiago gizarte datu, orduan eko Bueno, Eta, bueno, eta gero ikusten duzuen bezala, gero bediko guk e, espezialista tituloa eta masterra, nire ziketako masterra. Horiek, e, iazko, bueno, bai, iaz agertu ziren gure sisteman, e, Madriletik, etortzen delako, eta hau da legea. Lehen dik ere baka neukan hemen. Baina, program, espezializazio programa. Baina orain jarlo noarekin, ba, Espainia mailan ere zabaldu dinatzen. Hau da. Ordu, e, eh, gure zikloak, bai, unerrizkoa, erdi mailakoa, erdi eh, mailakoa, e, digila orduak dina, e, eh, bueno, ba, e, ba, bat, edo, zizitza, ba, hau da, e, auskietza alberia, edo, ez mila eta laure orduak dira lako. zertik erditzen dira <laughs> lako. Eta, Baina, bueno, oroa, ba, zizitza, erdi mila orduak dira Eta, gero, Erdik maia, erdik naia amaituta eta gero, eh, egin ezakete, bueno, batatu, eh, bi ikasurte, <laughs> oza, bi mila ordukoak eta bi urte, eta bi urte eta bi urte, baina gero, behin eh, amaituta, erdik maia egin ezakete espezializazioa. Eta izango da, kurso bat, makarrik, baina izango da, ofiziala, espainako tituloa, eta bat, Orduan, eta hemendik eh, ateratzen bai, lortuko dituztela espezializazio teknikoa eta hemendik masterra. Entzuna da, posula fijo, osea, da masterra, bale? Eta eh, matrikula egiten du, ba, berbera, eh, ba, erdi mailako edo mailako siglo, ba, epe berbera eta eh, zera ikasunetik eta dana jarri dute, bale? Orduan zuen jakiteko. E, bueno, e, eh, na, ezaguna da, oza, ezagutzen duzu e, sistema duan. Etxaren, buelta, buelta mantan, azera. Gau, hau da, bide normala. Bai, e, eh, DBH titula lortzen duzu, erri maila gazoaz, edo e, DBH bigarren maila, edo irugarren maila, namago zurtelekin, bide arrunta, deituko dugu, DBH titula Eh, ikusten dugu ikasle batzu, ez dituzte laterako, orduan, oinar eskola mide ziketara bidaltzen ditugu. Bai, bai, oinar eskola mide ziketara bidaltzen ditugu, gero titula dortzen dute, oinar eskola mide eta gero jarraitu behar dute mm, erdi maila egin. Erdi eta gero goi maila, bai? el, da, eh, endeaz uzteak adean. Ikusten badugu, e, laugarren baian heldu dena ikasle bat errepikatzen eta ez duela lortuko titula, zaldi dut froga. Zaldi dut froga, egin da. Horein, e, eh, mm, gabonetan argitaratuko dute, aurtengo zaldi da frogako datak eta prozedura. Bai erdi lortzeko, bai goi maila lortzeko. Bai, badaude hor, batxerato, lain bat ikasle, errepikatzen, titula lortuko ez dutenak, eta bat dutakena edo kompetentzia gainditzeko zabide froga. Bai, hori da beste bide bat. Beti, e, sistemak alegideak egiten ditu jendeak sistematik kanpo ez usteko. Eh, bueno, pa, ba, esan dugun bezala, hogeita iruro eta ama titulo da dapagu, eta, bueno, hogeita iruan dugun, pa, ba, denetarik, handa gogoakoa bai industriala, bai zerbitzua, bai nekazaritzan, ba, hemen eh, ezaguna, fijo, zirazki, eh, ja ezagutzen duzuela, baina eh, hemen, eh, eh, zera, ibaten, dekozue informazio osoa. Eh, Zerikuruz, eh, den, eza, sistema, eh, eh, familia bat, ze zikloak, eko, ze eh, irten bideak, eh, nor, bueno, informazio osoa, gudun, ba, aprobetsatu. E, eh, Lortuta eh? Eh, bat dago, ez? Eh? Ezteka bat dago emendik, orduan, ba, dukuzue informazio osoa. Eta, e, claro, e, orain arte hitz egiten dugu Mario Notario, e, zera e, prestakuntza e, presentziala, ba, eh? e, Baina, ba, lekogu egurelkidean, e, zentro bat, ikastetxe bat, memerik bat eh, eh, egiten duen online, bale? Eta da, eta da bakarra, egiten eh, bakarra, egiten bakarra, egiten duen online, eta da, bir, bale? Virtualizazio, ba, eta da, ez da, ordu da, eta da, bidezik eta. Eta bakarrik, ikusten duzuen bezala, bakarrik e, dauka amairu, amairu zikloak, dugu ere ez da, ez da, nire handia, bale? Baina da, ba, egiten duen lan, lana edo... Baizta, kule eh, egizako bat Bai, online ikasketak egiten dituzu, baina eskatu bat erako, fabrikazio mekanikoan, ez duzu, osea, garajean ez daukazu entorno bat, edo presa bat. praktikak egin behar dituzue, e, eh, tambide ziketako zentru batean. Osea, ikasketak egin ditzakezu etxean, online, baina gero, praktikak joan behar zarete la eh, lanbide ziketako zentru batera, horretarako akordu behar daude. Bai? Ez dakit, dike eh, nik eh, horretu ezagutzen dudana, soldadura erazate baterako, mm, simulako bat duzu. Baina gero benetako praktikak egin behar dituzu, lanbide ziketako zentru batera. Eta, bueno, ja esagutzen duzue e, kupoak eta, eta bueno, e, zurazki, gutxieko, <laughs> gutxieko, no, Eh, bueno, eh, momentu ez gu, bueno, eh, ebazpena ez dago argizaratuta. Orduan ez dakigu, baina suportatzen du jarratuko duela, eh? Eh, hau da, eh, ungoa badagoela e, eta eh eti mailatik ba deleatzetik esan dugun bezala deleatzetik ba luneko 45 eh deukogu eta motepatik edo atzarritik eh dana izango da eh luneko 75. Orduan eh Amaierak gaus beti izaten dugu e, eh, role play bat. E, Hau da, e, ikasle e, ikaslea batean dikogu 25 e, aurki. Edo aurki. Eta gero, e, bi ikasle errepikatzen badute, dekogu hogeita iru libre. Handi, e, eh, agian, e, dekogu e, kirolari bar, hau da, ministerioa esan duela. Ez da, emengo kirolaria bezik eta e, datorren bideko. Orduan, eta hau zako da, ba, beste leku bat. Orduan, hau zako da, hogeita bat leku. Orduan, e, kupoa dira, ba, edo daude murriztuta. Baina bateko gu lekua. Zer betatzen den? Ba, bateko lekua, ba, arlo, ba, industriala, industrialetan, edo beste arlo e, ba, eta eh, baina beste arlo batean. Baina zerbitzuan, edo aurre edo, ez da, edo, edo, kirola, edo kiro arloak, ba, behar dugu, edo behar dute, gutxieneko notak, bale? Hau, usten dugu da, ba, gertatzen zaite eh, ezakit inoiz joan zareten udaletzera eh, laguntza bat eskatzera. Ba, master bat izan behar duzu, jakiteko, zein den zure, zera, eskatzeko zerbait, lege guztia jakin behar dituzu, hemen gauza behar eskatzen da. Zera, ezagutu behar duzu ikarrea, nondi datorren, zenota daukan, zer ikasi nahi duen, ezate baterako, ba, Eh, beteta daude e, eh, kirolariaren eh, zera dago bat uste dute erdi mailan, pribatu eta goi maila dela mm, hiru daude eta betetzen dira. Betetzen dira, ba, zera, Davide bat gero unibertsitatera joateko, unibertsitatea nivel egiteko sartzen ez bazarete, basartzen zara goi mailako ziklo batean, nota eskatzen dizute, sortxi bedatzi nota altua da, baina ez ara sartzen universitatean, egite duzu baina baiako eta gero, edo lanera zoaz, edo jarretxe duzu ikasten. Baina, karo, kukua hau ez dira. Bai, eta ez dago besterik. Osea, eh, kilolari de alto rendimiento, badokasun plaza bat edo bi ba, baldin badaukazu, badaukazu, beste plaza bat, edo bi, gero, oinarrizko, edo, oinarrizko, erdi mainatik, ere, e, eh, eguneko hobet dela. Osea, dana kupo guzti hori kontotan izan behar dituzu, matrikula egiterakoan. Bale, batxuntan, pasan hori gertatu zitzaigun, batxiloko tituluarekin esan sartzen, baina sarri lehoga eginda sartu zen ikasle bat. Bai, gero joku horiek, osea, hori ezkaiterakoan kontuta izan behar dituzu ere balari, bide guzti horiek. Eta, bueno, eh gutxieneko nota bai dekogu gure biltegi digitala. Hau da gure FTP edo biltegi digitala, osea, dira badago, eh? Ala sai. Eta hemen dekogu gure gutxieneko notak eta informazio osoa, bale? Hasiera dekogu. Eh, publikoa da dela eta. Eh, bueno, hau da, informazio oso noski gure webgorrian, posible sobre. Eta ja hau da, ba, ez da indik importanteena, baina garatzen dira ta Hau da, ama de forma. Matrícula. Se beti askemo que le desakite eh, eh, eh, comentatxerakoan hau gure ikasle ezakit e, eh, aukeratzen. Osea, eh, gu ez, ez diegu eskatzen, eh, gure zenea da behi ez, diegu aldetxe dia jaio nahi dutena, ba ez. sartzen dugu eskola batean eta ez diegu e, galdetu, ja, hau txaindegian egon nahi duen, konzertatu batean edo pribatu batean. Osea, bide guztia egiten dute gu pentsatzen dugulako. Horain, ja, lor loearekin, EBH berriko bainan, ja, aukeratu behar dute. Ja, badaude, auskerazko hauta Lehenengo bainan, norte lehenengo eta irugarren bainan, ja, datorren ikasturtean, loa egin darrean egongo denean, ja, e, sistema osoan. Baina, txutu arte, ikasleek ez zuten ez bera aukeratzen. Eta berez, mm, lehen eskuntzatik, e, bigarren eskuntzara, e, esperientia pasatzen zen. Osea, orain, ja matrikula egin behar dute. Eta matrikula bere epeak dituzte. Betetzen ez badira, eta ba, haure matrikula egiten ez baduzu, ez dago gero matrikulatzerik. Eta matrikula egin behar duzu, bakarka bat ima daude, iraila. Osea, gartzen duzu zure aukera. Osea, hori uneko guzti horiek e, eh, gartzen dituzu, eta gero aukeratzen duzu, da Hau da, haure matrikula egitea, osea, derregorezkoa dela. Horregatik, eh, egin dezakete bai onlinean ikasgunen bidez, edo ikastetxean bizkentzak eta noski behar dute, ba, nana, e, eh, e, zer ikastetak, eta bueno, e, eh, imeia eta telefonoa. E, Kostu zibiz, e, jemei, kastelaniaz grado medio, eta da jemei, golmaia, batzuk da, nazte, nazte, nazte, dute, eta bueno, behin baino gehiago gertatzen dena, ba, hori biltzen. Eta, bueno, hemen dekogu e, eh, gure, bueno, gure zerrenda. Eta hemen ipiniko, ipiniko behar, behartu edo dituzte, ba, infinitua, horretik itza, ah, horretik ipini dut hemen infinitua. Ze guk ez, de, ez dekogu eh mugatuta eh zenbat ziklo eh ikasi behar dute. Orduan, prestatu behar dute joan, baina lehen, egin baino lehen, e, eta e, nola, ba, kontu zibili, ze e, aukera, gure hizkuntza eredua aukera bakarra dela eta hau da, imagina ez da zure, ikasi, ikasiko dut, edo ikasi aiko dut, zera, e, integrazion sozial, eta Saturnina dela zeina. Eta egingo dut, e, bere eskaintza, oza, da ABD, zuen e, eh, ABD, orduan nik duke. Eh, de la Peña, adibidez, D. el eh, Saturnino de la Peña, B. Saturnino de la Peña, D. O sea, A. Gero. Gero, ez da, e, eh, loretan eta mari, de, eh, orduan, ja, izango dira, zazpi aukera, hau da, eta zergatik, eh, zergatik egin dana edo aukeratu dana, ze imagina ezazuek, ba, bakarrik e, irtengo dela, de Edo B, hau da, gu ziketan gure B e, dekogu Eh, bueno, e, eta gainera dekogu irakasle, gehiago bai, eh, bai egiteko, nola, edo apoio, edo. Eh, ordu batzuk egiten dira euskeraz, eta beste ordu batzuk egiten dira gaztelegaz. Biko izten da asignatura. Hemen, zer esan nahi dut horrekin? Horrein orain dela amara urte, nik nire semea eh, instituto bateko lusu izaten, entxufatu bat nuen ziklo formatibo batean. Horain, eh? ezin da. Magina batek, baratzen ditu. Bat ditza guzti horien sartuta eh, noten gara bera, zure profilaren gara bera, ematen dizute plaza bat, leku batean edo beste batean. Nik, edo, txak, gaur egunean, inor ezin du eskua sartu prozesu honetan. Ja, zuk zure profila daukazu eta profila horren arabera eta zure eskantza edo zure aukerak e, ikusi ondore, makinak ematen dizu plaza ba, leku batean edo beste batean. Bai publikoan, bai itunpekoan, eh? Osea, agian jendean pentsatzen duen, ba, ahoi, ba, dituko bi hotezatzen zuzitari, eta, bueno, da, gauza berbera, zaio, eh? E, hau da, e, sistema publikoa denez, dana, e, izango da, e, bueno, ba, lakoa, egin da. Eta, orduan, e, behin, aurre matrikula egin da, e, bai, dekogu, ba, bueno, bomboa, edo, denagailuak egiten duen, ba, e, zerrena, eta esaten du horren agaitan, ba, e, dekozu, iru, iru, oi, ba, Nuko zue, ba, biru, iru aukera, no? Eta hemen deko zu, ba, lehena, hau da, notaren arabera, bale? Zuk, eh, bueno, zuk, eh, ahi daukaten eh, notaren arabera. Eta, ba, esaten du, ba, onartuta, ba, zauz, esaten du, onartuta, eta, no, ba, egin egin dezaketen matrikula. Edo ez, Vale, edo ez, bere gain aukera da, bere gain eskuan dagoelako. E, eta bestela, e, izan, e, izango joango direla, e, zoiko epea, vale? Hau da, normalean, idaiak, tik, ba, urria, zue, e, momentuz ez dago datak ipilita, baina gutxi bera jarraituko ditela, ba, edo, berberaz, da? Orduan, e, izango da, e, e, bueno, lehen ez lehenpena, bigarren esleipena tratatuko zaila baza bepera, eta ja, irugarrenean izango da ba, guzti Bale? Izango da... Ba, guzti da, hau, zuk aurre matrikula egiten duzu, normalean, pasan ikasturtean da nina goi zuten. Maiatxaren amaiera, ekaiaren aziera, gero matrikula egiten da ustaiaren amaiera, mm, hiru momentu daude, edo bi momentu, lehenengo, ozera, ematen dizute, eh, aukeratzen bat zaituzte, ba, nalburun egiteko soldadura, egun dituzu. matrikula egiten ez baduzu, etxanda pasa. E, txanda pasa horren dut berriro gongoa, eta ba, ba, bada beste aukera guztaiaren amaiera, matrikula egiten baduzu, aurrera. Ez baduzu egiten, galtzen dituzu aukera guztia, eta iraiera joan behar duzu. Bai? eta eh, eh, matrikula egitea, eh ba, ba, ba eta eta eh, eta esa esa o sea kontatuko se egite eginal eh dute internet bidez ordu ba merezi du ba egitea se beste aukera delako vale bestela esiko epeari kontatuko eta bueno eh orduan argi da gabe da ez da ja zure dakizue hola hola mm. eh Orduan, Gero, eh, zer, non ikasi zer egin. Bueno, guk eh, gure zare eh, publiko egiten, bueno, e, zaiatzen egiten, e, urtero, ba, zen, e, Ziketako orientazioak astea, bale? Normalean, e, e, gauza, e, dugu. Etorri gure ikastetzen da. Verne, eh, eh, no sé, eh, era de Calmo, eh, sí, sí, eh, Torri, Begiratu, eh, Ikusi, eh, Itzegi, edo Begiratu, zer den, zer egiten dugun nola, eta horretarako, baleko guk, atelirekiak eta bizita, bale? Bai deko guk programatuta, bai deko guk online entidez, bai deko guk, orduan, ah, oza, aukera asko, gau, gau, orduan ba, eh, baina horretarako behar dugu ikasera, bale? Zuen, ikasera, zain Ordu, gero, e, eh, zare, zare bezala egiten dugu, ba, zilak ez duen bezala, e, proiektu asko ba, berdintasunare eh, lotuta, estim, noski, talentua, e, aldundikoak, gero egiten dugu lan Euskadeko partegaz, eta egiten dugu e, nazioarteko proiektu asko, orain ezako, dizuegu zerbait. Eta migrazioan dago zera, dago gorriz, ze e, datorren hilabetean egingo dugulako e, zera e, jardunaldi bat gure ikastetxean, bueno, gure batean, baina justu ni ikastetxean e, San Jorge, vale? Santurtzi. Eta etorriko da biltzen, ezagutzen duzu eh, Eusko Jaurlaritzako zerbitzua, ba azaltzeko eh ba lege berria eta berria eh, eh, migrazioa eta ze arraigo informazio ezagutzen duzu ba azaltzeko eh lotura gure lanbidezko lotura, bale? Ezik ekorrez. Gertatzen da hainbat ikas eta dira eh, ikasketak egiten dituzte, titula lortzen dute, baina gero ez dituzte lanik Eta enpresek lanbidea eh, langilea behar dituzte, titulazioa daukate, eta ba, hori, sistemaren eh, arazoen gati, ez ditugu eh, lan mundura bidat. Ba, eta eta orduan, ba, ikasketen gati, eman, zelortuak dituzte, e, paper bat lan egiteko, ez dakit ez lan deitu, bueno, lan nazionalitatea ez da, baina, bueno, papera lortuko dituzte lan egiteko, eta hori lege aldaketa berri baten kontrolik izango da. Bai, eta bertarako dugu alunan bat. Ba, e, eh, Dekozue, ez teka gure web horrian, bale? Lokitun bat Eh, bueno, Mariano que está en Mesa la tópico prestakuntza eta duala. Bueno, Gavarri eh, Díaz asisten piloto bak non eh bere mailakoak eh izan ziren eh bueno, la tópiko prestakuntzara. Eta aurken izango da ba, ja, guzti Ja, baina alporteko ondresada, ja, de klasote de novela, mm, bera da, bai e, lanbide esiketan egongo diren ikasle guztia beren, baina enpresa eta praktikak egin behar dituztelako. Eta e, e, horretarako, bueno, e, da, e, e maia, eta gero bai dekogu egure gure sistema duala. Bale, badakizuen ez, gure sistema duela izan da bai kontratua, bai praktika, bai kontratu konformazioan edo. Eta gu, zehetzen gara egiten e, kontratua, baina. E, jendeak aldetzen du ea daukagu duala e, e, ziklo guztietan. Buk eskaintza eskaintza dugu, baina ez da gure eskua baizik eta enpresen eskua, kodun, eskua, kodun, da, gupean duguna da, enpresa, kontratatzeko gure ikasela. Orduan, guk eh, enpresen bila gaude behin da eta zerbitei esker eta kofegazkei esker ba, egiten dugu lantzen dugu, baina behar duguna da enpresak egiteko. Gero, natokiko prestakuntza eh, izate, ba, eh, izaten dira mm, laureun eta laurokita ma, lukoak, eta egin bai hemen edo bai eh, atzerrian, atzerria. Hale? Osa, hoda, egin bidez, edo, Eta biogartegi da eh, proiektua. Ze da, behin amaituta, eh, bueno, ja, edo eh, direlako, eh, joan aldira, eh, ma, ba, ba eh, izango da, kurso osoa edo ikasute osoa, bane? Eh, Eta munduan zea, ez bakarrik Europa batik, eta munduan zea. E, Normalen indak, e, Baina, zinarra ez dugu batuetara. Gero, ikasdan biztea, guk eh, jarraitzen dugu, ba, arlo honekin nan egiten. Mm-hmm. E, eh, bizi eh, eta gure pilagoeko e, ikaskuntza zerbitzua, ikasdina, ma, Mariana eta Biokara el punto hilari, eta ikusten zuen bezala, guk egiten dugun eh, bueno, txarlak edo. E, ikasen plegu, noski, guk daukagu gure e, lanbideziketako Eh, eta eta ikasla mobilitita ba, Europako erasmus edo globalak egitekar egiteko datzeko. Bueno, emakume eta nabirezik eta. Zer esan dugu? Ba... Ez E... Eh, Zaiatzen gara... Nola, eh, emakume gehiago industriara bideratzen. Baina... Baina... Baina... Baina... Baina itxerezko programan egiten dugu, aneginak egiten ditugu, baina kultura kasuanetan honetan agintzen du. Eta e, zerbitzuetako e, zikloetan makumeak batzen dira, eta industriako zikloetan bizonan. Nire eskatu estatu baterako, gu e, ziklo daukagu, mm, lau dira industrialak eta bat e, administratibokoa, euneko eh, laurogeia mm, euneko laurogeia euneko laurogeita marra dira industrialetako zikloetan eta administratiboan gero eta ba, ba, ba, gizon gehiago matrikulatu dira. Aurte e, eh, administrazioan ezkera baterako euneko berroita marra gizon dira. Osa, nahiz eh, naiz eta propagandagin, txarlak, denetari egiten dugu, ba, porrota, Eta horren dela, lau logo urte zurte egon ginen e, eta hor ja, osea, erabaki dute ez egitea esan. Osea, galduta daukatelako. Osea, horiek ere, joan ginen, e, eh, e, eh, ozakit, e, hilo da lago lapide etxiketako zentro esagurru genituen, eta hori ja ez duten egiten propagandari. Gizonak, gizonezko um, eta makurmeak, makur el la ban gitza eh tres antza talako konzeptua. Bai, dira eh iazkoa da. Eh aurrain Eta esaten duguna ba epidemiologiko industria psikologendako ba begogu lana. baina ez dute nahi edo ez dute eh, buruari egin eh, buruari ikusi edo ez dakigu zergatik baina horretarako behar dugu ba bizitak e, eh, ba, eratutzi zer egiten dugu, nola, eta, bueno, eta informazio emon hau da lanaren baldintzak, edo enpleguak, edo... edo... Hain bat, enpresatan, e, direla eta, goenbailako ziklo batekin, e, industrialarekin, mm, lana bizitza osorako daurat. Osea, hori, e, e, esto no es un brindis al sol, esan hori horre batena, so, gure zentu gara. Zer bate deska daukazu ematrikulatutan elektrizitatea? Ba, ba, beto nadina, hori doanera eta gertitu gara gure egin lan egiten. Arrakan guztiz ez dira bat ikulatzen. Eta, bueno, ya agertziko, bueno, e, gure eta gire ziketan sistema bai dugu eh, ekintzailetza, ekintzai eh, gartzea, e, hau da, ekintzailetza, e, ez dugu modulo eta programa batzuk, hau da, ikas enpresa eta horratz batena, e, no, e, lantzen duen e, teknikatik, zautzen duzuet, teknika, gure berrikuntza e, ko e, zentroa, e, eta ikizkuntza indartzea, doako klaseak, baina ez, baina, eh, bueno, bizkaian eh, guztiak dira ingelesez, eta bai guztuan egiten dute frantzez ez bai. Baina ez dauka hau dut egiten egiteko, gure ikasle ez <laughs> Naiz eta doa, eh, doako izatezen izan baina. Ez dakik guztetik, baina ez dut nahi eta nabaritzen da, eh? Igoaren eskutza, nabaritzen da. Zer esaten du Europa? Bueno, ba, gure ekideko sistema da ba, Europa jo nena, edo eredua bai, bai, nena, ez Baina, bueno, eta hortarako ba, bai, posik, no? pasik hau dugu, baina behar dugu, oza, nati behar dugu, erre, asko. Eta, gara gizuenez, metodologia propioa dugu ekazirena, eh, eta hortarako, egote guela ikestetzea, ikustera, bale, zuen de bai, eta zaudete bat, bale. E, gero beste proiektu eta gaude, esan eh, duan bezala, e, eh, lanbidezik eta parke, eta patxikia parte hartze zue, ana uste dut zuk bai, zubitazketzeak bai egiten zuen. Eta lantzen dugu, ba, erronka, eta gero, Eh, prese esa, bizita eta horretarako eh ebideratuta da. Eta nahiko ondo egiten da, eh? Ja, da, gure zazki bat Eta, bueno, goi e, eh, bugara, e, eh, nazlira, maia eta bio, elpundu hilari, eta daukagu bideo bat, eh elpundean, eta gero informazio osoa, osoa gure efektutean edo biterri ba, libre, ez duzu behar ez ere, ez da bakarrik ez bat, eta handiko zuen informazio osoa. Eta, bueno, ez da dugun bezala, hori eta sortzi ikastetze gara, eta, bueno, informazioa handiko zuen gure kontaktua, edo gure emila, edo bestela zare sozialen bidez, edo, eko zuen informazio osoa.